Rastuit! Minä zavut Kihti Karhunen ja tänään me unboxataan MVP Disportsin Holiday mystery paketti joten eiköhän haeta se paketti ja katsota mitä sieltä löytyy. Mm. Meikäläinen on tosiaan Kihti Karhunen ja tämä on mun kanava, jonne tulee nyt myös Frisbee Golf sisältö näin amatööripelaajan silmiin, että jos semmoinen sisältö kiinnostaa, niin laitapa kanavatilauksia ja näin, niin tänne tulee säännöllisen epäsäännöllisesti kaikkea typerää ja vähemmän typerää ja kaikkea muuta kavereiden kanssa pelailua sun muuta kontenttia. No niin, paketti on haettu ja eiköhän aleta hommieli aukasee tätä ja katsomaan mitä kaikkea täältä löytyy. Jokaisella itseään kunnioittavalla aukasijallahan on kunnon kerääminen veitsi, millä homma hoituu soljuvasti. Ja täällä paketissa pitäisi olla meitä kiinnostava MVP mysteeripaketti, että pari MVPn Explix Glow-reaktoria, mutta me keskitytään niihin mysteeripakettiin ja mitä sieltä löytyy. Täällä ensinnäkin on nämä. Ai, näitä on kolme. No, luulin, että niitä on vain pari, mutta täällä nyt on MVP Glow reaktoria ihan törkeä hyvä käessä ja kivaa muovia tuntuu olemaan. Mutta nämä nyt ei meitä niinkään kiinnosta. Vaan tämä meitä kiinnostaa. Eli MVP Holiday paketti? Joo, aletaan tutkia mitä täältä löytyy tätä paketista. Että avasin siis sen just keräämisellä veitsellä, mikä niin jokaiselta itseään kunnettujen boksiavaajalta löytyy. Ensiksi täällä on tämmönen markkeri, klovimarkkeri. Sitten täältä löytyy reaktorin tää Glove, Glove Ekplissemuoven prototyyppistämpillä. Tää on varmaan kanssa reaktori. 169 grammanen. Joo, reaktori tunsi olevan. Sitten täällä on putteri. Tää anode tai spini. 167 grammanen. Nämä spini. Vähän tämmönen jännä, jännän tunteen rimmi, että on kovera tuo itsellä ei mene käyttöön, käyttöön, kun en tykkää kädessä. Tää on samanmoinen tuntuu, eli tämä on kanssa anode tai spini, 172 grammana ja tää on näköjään anode. Täällä on lisää puttereita. Tää on varmaan Entropy. kolme grammanen. Joo, tää on Entropy. Eli aika lailla samanlainen kuin Kannel Westsiden kiekko. Sitten on drivereita. 170 grammanen. Mikähän tää on? Axiomin. Ihan nätin näköinen. Tää on Insan, Insanity. Okei. Okay. Eli tämä on, en ole heittänyt, mutta suorahko, suorahko väylädriveri, vissiin vähän niin kuin kulutettu inertia. 163 grammanen. Tämä on varmaan Tesla. Tuntuu Teslalta kädessä, eli semmoinen suora, ehkä lievä yliva, ylivakaa väylädriveri. Toki 163 grammanen on tämä, niin tuskin on hirveä ylivakaa. Joo, Tesla, lisää drivereita. Täältä löytyy 169 grammanen. Tämä on varmaan sitten se inertia, tuntus inertialta. Joo, eli distance pannuhan tämä on, mutta ei mikään hirveä ylivakaa, että en ole heittänyt, mutta nyt menee ehdottomasti testiin. Streamlinein kiekko ei ole hirveän tuttuja Streamlinein kiekot leveä rimminen, 173 grammanen. Ja kiekkohan on Trace. En ole heittänyt ehdottomasti testi. Ei hirveästi tietoa, minkälainen leveä rimminen kiekko tuo on. Tää vaikuttaisi, että tää on kanssa leveä rimminen. Distance pannu 175 grammanen, ihan komeen näköinen. Lätty. Ja tää on tutun tuntunen käessä, Tää on varmaan veivi on mahdollisesti Oho. Tää on, on wave, eli alivakahko distanssipannu itellä ehkä maksimi, maksimi distanssipannu on se. Ja viimeisenä täältä löytyy todella nätti, nätti kiekko, 175 grammanen. Tää on oltava fotoni, ylivakaa, ylivakaa distanssipannu ja tämäkin löytyy Bekistä tämmöinen vastaava kiekko, on tuntunen kädessä ja kyllä foton, eli todella ylivakaa itselle distanssipannu, jota voi käyttää tuulisissa olosuhteissa luottavana distanssipannuna. Semmoisia kiekkoja täältä löytyy.